<laughs> Lo va a poner a corretear. él esa mierda. Sóplelo. le echamos Red Bull. No la podamos <laughs> comer. Venga, venga. Para la carne, habla como un cosito de una aspecia. ¿Cómo se llama? Eso es spray. Un spray. <laughs> y le hice correr. <laughs> desde allá los vimos, desde allá.